दोस्तों भजन बोलने के दोस्तों आज देखिए सत्संग चैनल में आप सबका स्वागत है देखिए आज दान का भाव तो आज दान का भाव है और हमारे पितर देव जो हैं आज विदा हो जाएंगे और आज उनकी समाप्ति है तो हम पितर देव से प्रार्थना करें और पितर देव के लिए कुछ दान पुण्य करें कहते हैं दान अगर आपने पूरे चौदह पंद्रह दिनों में पितर देव के लिए कुछ नहीं कर पाए हो आपके घर में कुछ नहीं है तो आपके घर में श्रद्धा भाव है भक्ति से उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं हे पितर देव आप हमारा गलती जो हो गई हो वो क्षमा करना अगले बरस मेरे घर आना और कृपा बरसाना जो हमसे वो हमारे घर होगा वो हम आपका दान पुण्य करेंगे तो हमारे पितरदेव यही कहते हैं कि प्रेम से भक्ति से और अपने आचरण को अच्छा बनाकर हमें हमारे प्रति सद्भाव रखें तो इसलिए हम हमारी आप लोगों से दोस्तों प्रार्थना है आपका कुछ नहीं है आपके पास सत उनको कोट कोट प्रणाम कर सकते हैं और उनसे क्षमा की याचना मांग सकते हैं ये पितृदेव हमसे जो कोई गलती हुई हो क्षमा करना अगले वर्ष मेरे घर आना और कि अपनी कृपा दृष्टि बरसाना तो कहते हैं मनुष्य में सबसे बड़ा गुण होता है देने का भाव अगर हमारे पास कम से कम आटा तो होता है और सब्ज़ी होती है दाल की चावल सब कुछ होते हैं तो हम छोटा सा उनके प्रति भगवान के प्रति एक छोटी सी उनके प्रति भाव रखकर एक छोटी सी थाली में भोजन का दान कर सकते हैं बनाकर श्रद्धा भाव से तो यही उनकी क्षमा की याचना की भक्ति है और वो हमें क्षमा कर सकते हैं अगर हम मन से सच्चे भाव से उनसे प्रार्थना मांगे तो ज़रूर कृपा बरसाएंगे ज़रूर हमारे घर आकर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे तो कहते हैं कि अगर दान मन में दिया जाता है दान देने से किसी की तृप्ति करने से संस्कार रूपी बीज दानी को सूर्य से देने समिष्ट वर्ष हो जाते हैं कहते हैं इसीलिए पदार्थ में जब परमार्थ का भाव जुड़ जाता है जड़ जाता है तो वह वस्तु देन दान देने योग हो जाती है वस्तु सत्य और सत्य भाव से बदल जाता है दान का यह भाव महापुरुषों के एक प्रमुख गुण है जो दान में आत्मा का अंश रंच वंश वंश में भी बस जाने से वह मानव धर्म में कल्याण का रूप आ जाता है दान अपने सुख देने का व्यापक व्यापार बढ़ाने का एक साधन है अपने अकेलेपन में जूझने के लिए ज्योति स्तंभ है इसीलिए हम दूसरों के आंखों के आंसू पोज कर उनको छोड़ने का प्रयास दुख से छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं ये हमारा दान भी है और कर्ता भाव भी है ये दिए विधि की ओर चलना सिखाते हैं हरिश्चंद और रघु को दानशीलता विश्व प्रसिद्ध में है जो दान देता है वही देवता है देने का भाव जाकर हम रखें और भीष्म था कर्ण ददीची जैसे राजा भीष्म को कौन नहीं जानता दान रक्ष है इसलिए कहते हैं किसी की फल से क्या गया दान सकाम होता है किसी कामना या फल के बगैर दिया दान देने से धन नष्ट नहीं हो जाता बल्कि जीवन युद्ध और श्रेष्ठ होता है इसीलिए दोस्तों इसने और प्रेम सेवा और भाव वचन से दान दिया जाता है कहा गया है कि दानी भाव देने का हमें अहम नहीं करना चाहिए बल्कि अपने प्रेम व्यवहार से दान देना चाहिए दान देने देते समय मुस्का कर और अपने भाव अच्छे बनाकर हमको देना चाहिए यही दान की महिमा है ये दान का मानवता है ये जीवन में हमें सिद्धि प्रसिद्धि और दान के भाव को बनाती है इसलिए आपको ये दान का भाव पढ़कर सुनाया और इसका अर्थ भी समझाया ये हमारे दान का भाव का अर्थ समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें मेरे चैनल से बोलो ससु महाराज आज